de preservar el nostre patrimoni perquè això és Barcelona i no el que ens volen fer. Res, que estic molt emprenyada perquè estan desapareixent totes les botigues emblemàtiques de Barcelona, com per exemple aquesta de joguines i la de la plaça Sant Josep Oriol i d'altres que també van desaparèixer com una merceria molt important que hi havia al carrer Llibreteria. Quan desapareixi la merceria Santana, que ja l'estan perseguint, si a mi em cau a les 3 de la tarda, estic cosint un botó i em cau l'agulla de cosir, on vaig a comprar una agulla? no hi ha merceries ja. Penso que l'Ajuntament hauria de preservar totes aquestes botigues. A part que el turisme vingui, el que ens interessa és conservar-lo, si és que de moment és el que ens dona de menjar. Però quan tot això desapareixi, el turisme continuarà venint. Hem de preservar el nostre patrimoni, perquè això és Barcelona, i no el que ens volen fer. Senyor alcalde, a vostè abans el veiem molt per la Barceloneta, i ara com és que no el veiem? Pensi en la seva ciutat. No només es tracta d'Olimpiades, que també ens agraden. Les petites coses són les que identifiquen la Barcelona de sempre. Que tingueu bon dia, bon any i molta sort per tothom.